И след колко време предвиждаш, че вече ще има сянка? То, то не е точно за сянка, в случая това е за ветрозащита, за да на онази част. А иначе там ще си има още дръвчета, които пък сме съдили там в а, един друг разсадник. А в онази част Взимаме от гората имате... също. Тези акаци ги взехме от гората. Ага. Те са толкова големи от тази година тук. Е, това растение също по проекта, то е пчело, в смисъл да Е, Запаша на пчелите. Запаша на пчелите годи берето, наистина сме доволни тази година, че все пак почне да даваме храна. След този разсадник в него има смесен, има растения, които аз съм си пониквал от семки повечето, но има и тия в тази част, пак да. дарени от този проект, които ги сложихме на капко и на по песъклива почва, да дръпнат малко, че бяха много ниски. И сега семта предстои да ги разсаждаме, част от тях. Имате капко появане. Да, имаме капко, не знам дали ви каза съседа, имаме рам помпа за вода, която е там долу при една гора на километър и половина и качваме 40 метра, от 40 метра водата до тук на километър и половина, която работи на вода само. Това е компост. Като има пепел, изхвърляме пепел. Като няма пепел, изхвърляме песъклива пръст долу от а, реката. Да. Сме си донесли. Но хубавото, като изхвърляш песъклива пръст за тази нашата глинаста почва, е, че след това, като го вкарваш с зеленчуците, вкарваш и пясък и компост едновременно. От тук идва една вода, която е от въпросната рампомпа с тази тръба. И водата влиза в този кубик. И Този кубик е напълно побита, водата прелива тук в А иначе тук по тия преди вече отива вода за кухнята, за къпане. Като за сега сме направили смисъл, за тази вода за кухнята, която отива, сме направили само такъв филтър механичен. Но в принцип, нали, за бъдеще мислиме да доразвием естествено системата, да се направи биофилтър, както е езерото смисъл тук всичките растения, дете съм ги съдил с някаква идея, съм ги съдил да чистят водата. Ми, и лилията чисти водата, и папура чисти водата, между другото. А, и тук има и капко на поляна. В смисъл по едната тръба върви за кухнята и банята, а по другата върви капково, което в случая в момента полия три пъти на ден. И сега, когато вървим по пътищата, можем да си береме орехи, ябълки, круши, като спираме до такива дървета. Докато тук в полето, понеже вече никой не живее, отдавна хората са спряли да съдят, може би когато имало на времето такива пастири с кози, тук съм разпитвал и крави. Те са ходили и са шладисвали някои от дивите круши, които ние също заварихме тук, като се прибирахме преди 10 години каза, тези диви круши са разсаждани не от хора, ами те са разсаждани като дивите животни са яли самите диви круши и след това с си са ги насаждали на място. Там имаме къща, имаме кошеринов. Нали, за някакъв по-умен пермакултурен дизайн ще мисля след курса. И евентуално след това зимата ще правим... Защото мястото ни се простира чак там горе до тия високите дървета. Тоест там има една площ, която само по края сме се видели някакви дървета, но навътре нищо още не се случва. Mm-hmm. има за бъдеще там доста място за развитие. Място има, да.